Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas kun eh, mediti sur la vortoi kiu in eh, Zamenhof scribis por la gazeto La Esperantisto en la jaro 1891 numero 39 je pagio 102 do temas pri la frua iaroi de la lingvo kai ancora o estis multa i demando i pri la lingvo strukturo kai zamenhof citie respondas al lingvo demando pri la formo pri kelka i stranga i formoi qui sfarmas en la publicajoi en la lingvo do diras zamenhof scribas zamenhof tie ci ni nur ne povas nin deteni diri quelca in vorto in prila esprimoi tiela, chiela, caetetere. Charti uci demando estas levita iam quelca in foioin. Nian rilaton alla propono pri la dirita ai formoi, la estimata correspondanto comprenis ne e la giusta senso. Nine niam havis la intenson forgeti la formon tiela. Gi estas creita tutte regule laula grammatico cae logico, cae ni ne sole ne havis causon gin forgeti, sed ni ec ne havis causon rigardi gin kiel ian ennovagion. En nia presita litteratura ancora anta o la farita propono ni povas che il foi kvanka cam lofter en la vorto in chioma tioma chiui esta creitai tute lau tiu sama ma maniero chi el chiela tiela caitam ne calni ne cal iu alia venis en la capon diri che gestas ia en pri kies acceptado au ne acceptado oni devas consiligi Tiel, same, la forma un tiela ni ne sole ne mal permesis alla liai personoi, el pensas nia correspondanto, sed ni mem, sen la plei malgranda chanceligio, gin usus se ni havus la occasion. Estas interesse, ciu? Char... Uh, eh, ciam ni devas demandi pri la horo, ni diras, cioma horo horo estas? estas eh, temas pri fixita formo en la non tempo esperanto de multa i yardeco mi pensas kai eso si interesse si exacte ki am tiu formo estis ni diru fixita en la linguo uso che anca o ti esta sufice sufice usata e eh, e oni po vas controlli eh, gin per corpuso exemple textaro de, de Bertilo, Venergen, la au, sed niam jam sias tion, ciò ne? A parte, a parte alla scienza e considero. Do, mi vuole dire tion, char, che foie, pardono, estis problema con il microfono, do, mi proximigas, ca rigardas vin sen ocul vitroi. Do, mi volis capti vien attenton pri la fero, char povas ocasi cel foie che homoi volas mal permessi la uson de iu vorto al iu persono. Se tio vere estas la nov buco de Orwell, mal permessi semanticon, kai certe Zamenhof ne havis tiun aliron alla lingvo. Li simple consilis lasi la vivon de la vorto e la la legge de arcaismo e kai neologismo che un ili nomas facte tre interesse e novajoi ne belega vorto kai do comprenebbe nur se la vorto sequas la uh, morfologia in regulo in della lingua men se di entio e cio mi pensas che citio aliro de zamenhof esta stra attuale kai che ni esperanto parolantoi devas esti iom malpli prescribai pri la vorto uso kai pli pri pri la vorto uso do oni clarigu la electoin sen vetoi au malpermessi bone tio esas mia ideo mi invitas vin kun mediti per tio kai kiel ciam mi salutas vin, gis morgau, cae antauen, sen fine.